Всем здорово пацаны, с вами Овикс. Сегодня я покажу вам самый быстрый и рабочий способ взлома Bandicam. Заходим по ссылке, которая будет в описании, и скачиваем архив Bandicam от я. Я его уже скачал, поэтому не буду делать этого повторно. Открываем архив и видим два файла. Первый файл это программа для взлома Bandicam, второй файл установка Bandicam. Открываем его и устанавливаем. Самое главное сразу после установки открывать бандикам нельзя. Думаю, что с установкой вы разберетесь. После установки бандикама открываем crack.exe в архиве. Здесь в строке пишем свое имя или то, что вы считаете нужным. Чуть ниже есть строка для указания места, куда вы установили бандик, ам, указываем и жмем сначала на правую кнопку, а позже на левую. Теперь бандикам является зарегистрированным и надпись сверх экрана пропадет. Спасибо за просмотр.